来早 n 听哟，阿是恩人尼想啦，咱们来早侬听哟，尼们那是他尼想。谁装嘛侬自在，伊子啥么事，唔唔去得些出来。这酒店嘛咋个嘞？老板娘嘛有些不够飘辣子。这饭店嘛咋么嘞？老板娘嘛有些不够飘辣子。 你妈都在唠嗑，你妈那都没嗑，你妈付出价格，爱情没得嗑。日子为了干嘛？游戏为了干嘛？再叫万人打铁，日子也差不离。咱们来走楼梯哟，还是温热的沙拉。咱们来走楼梯哟，你妈那是他的家，再装满肚子的，日子咱们是。 加嘛咋个嘞？那在卡嘛里头寻的嘎达找。年纪两嘛咋么嘞？人想加嘛里头在的啥嘞？吉普又皮六个，开车又在六个，马车马车尼破，就是皮拉子。儿子变了马子，媳妇变了马子，从来都不有儿一直子。当初兰州的天哟，还是温暖你下拉。怎么兰州的天哟，你玛那是藏的下。谁装嘛么自卑？ てたどれそうな気よ足を逃げにしゃらたどれそうな気よ今なすたにしゃ成長まぬせて